Значит, я правильно показал. Все-таки вот здесь, да? И вот здесь показано, что еще и атака вооруженных сил э, Новороссии. Вот, пункт Бахмутка, да. Смотрите. Ай, ай, ай. Сейчас, сейчас, сейчас. А ну-ка. Вблизи населенного пункта Бахмутка в Луганской области Бахмут. террористы атаковали блокпост Нацгвардии. Сегодня же на Покрову боевики планировали взять штурмом город Счастье и сиротную Хизбенку. Эта информация распространялась среди местного населения и украинских военных. Бахмут. Террористы Хорошо. обстреляли несколько блокпостов вокруг этих населенных пунктов, но наступать так и не решились. В день возможного штурма Александр Махов посетил Трехизбенку. С самого утра в селе Трехизбенко слышны залпы орудий. Трехизбенко черти где. Соседний Славяносербск контролирует донское казачество, а село Трехизбенка является родиной атамана донских казаков Кондратия Булавина. Здесь даже есть памятник ему. Большая часть мужчин ушли воевать на стороне террористов, поэтому боевики планировали захватить этот населенный пункт на Покрова. Но в наступление так и не пошли. Несмотря на опасность, в местной церкви устроили праздничное богослужение. Мы уже на протяжении трех месяцев ежедневно служим молебен с утра. Люди собираются, вот, порядка 50-40 человек, ну, когда как, вот, кого какие забот, и каждый день. Так, ну что ж, ребят, э, здесь, в принципе, возможно такое вот событие, как, смотрите, вот на Трехизбенке, здесь есть большое количество вооруженных сил Украины, и, ну, прилично, но здесь есть трасса, вот эта Т, 13-15. Выйти диверсионно-разведывательной группой – это возможно. Да, вот именно возможно. Но сдерживать большое окружение, как сообщает Москаль, 112 человек с помощью ДРГ – это нереально. Ну как, ДРГ, ну мы же представляем себе ДРГ, да, там до 10 человек, правильно? Не больше. Ну самые большие ДРГ там, ну они, может быть, ну 20 человек. Но это уже все, это уже передвижение какое-то не развед... на разведку не похоже. И если они выдвинулись, э, то они могли сделать какую-то диверсию, но окружить 112 человек с помощью 10 – это нереально. Чё там Москаль там пучится? Ну, Геннадий этот Москаль. Ну вот здесь вот, возле населенного пункта, здесь э, Бахмутка, ну, это что же возле считается, правильно? Просто здесь написано Бахмутовка, а там Бахмутка. Э, может быть, опечатка, действительно. Может быть, все-таки опечатка. А это как раз возле. Но я так смотрю, э, как они могли пройти серьезными силами, да, вот казаки. Как же они могли пройти? Большими серьезными силами, если здесь очень много хунты. Ну, на самом деле здесь много хунты. Вот Трехизбинка тоже. Там хунты и прилично хунты. В счастье вообще нереально много хунты. Там азовцы сидят, айдаровцы сидят. Много айдаровцев. Как они сюда вышли? Вот отсюда так дин дин дин дин речку форсировали, а здесь река. Вот эта река идет. Желтеньким это река. Вот идет здесь. А, нет, вот река, вот река. Вот здесь река идет, да. Это уже, это новая линия фронта. Смотрите, какой кусочек освободили от хунты. Нормально, молодцы. Вот казаки. Казаки себе там потихонечку лепят, строчат. Прошли тихо. А, они тихо прошли. Да, режим тишины. <laughs> Прошли тихо. Хорошо, хорошо. Будем ждать подтверждения, что и как. Сделают они это с видео или нет, я еще не уверен. Э, но казаки периодически выкладывают и довольно-таки приличное видео, я вам скажу. Очень красивое, очень классное. Э, будем смотреть. Будем посмотреть. И они тоже посчитают нужным, выкладывать его или не выкладывать. Вот выкладывать его или не выкладывать. Они самоубились? А, Самоубились и списывают на ДРГ? Ну, может и так, да. Может, что-то не поделили, не подербанили, решили переколбасить друг друга. Так что, 100 человек самоубились? Ничего себе. 100 человек это прилично для самоубились. Может быть, они взбунтовались? Взбунтовались, и их решили ликвидировать там. Дембеля попросили, или что там у них сейчас модно просить? Типа дезертиры. Ага. А, или, может быть, списать решили. Просто списать. Подготавливают общество к списанию что вот, они погибли героями, их уничтожили ДРГ ополчения, но тогда с военной точки зрения э, они это немного неправильно подготовили не на той территории, я вам скажу. Э, почему? Потому что э, ну, надо подготавливать на прифронтовой территории такие вещи, именно на предфронтовой. Если они уже давно мертвы, допустим, Э, то ну, на предфронтовой территории легко списать, что здесь вышли группы какие-то сильные. А как может ДРГ противника уничтожить, окружить и уничтожить 112 человек? Но ДРГ, она же маленькая. Ну, мы сколько видели раз э, комбатов, э, ну, вернее, командиров э, диверсионно-разведывательных групп. Ну, сколько у них там людей? 6, 7, 8, 10. Ну, не больше того. Как 10 человек может 112 уничтожить? Еще и окружить перед этим. Окружить. Я понимаю, что можно там расколбасить, расстрелять, там заехать, и там, если они ехали, эти 112 там где-то в бусиках или в машинках. Но это да, это можно так списать. Но зачем тогда заявлять про окружение? Про окружение. 112 человек окружить 10 это невозможно. <laughs> Интересная информация. Очень интересная. ДРГ уже может справляться с огромными группами противника. Вот линия фронта по Чернухина проходит. Вот так вот. Вот так. Здесь казаки, казаки воюют здесь, воюют постоянно. Ясиноватую обстреляли, здесь показывают. Ну, мы по сводкам будем ориентироваться. Э -э вот сейчас, видите, ребята оставили еще или не оставили, или бои идут. Ну, такая вот здесь вот информация что линия фронта западнее Донецка приближается к прошлой, Старомихайловка и Александровка. Вот здесь линия фронта проходила, да уже месяца 3-4 точно проходит. Здесь что, ну под Еленовкой, Докучаев за нами точно я помню. Э, вот Новотроицкая. На хунта-картах Новотроицкая за хунтой. А видите, на наших картах здесь линия фронта проходит как раз. И еще и Альгинку пытаются обратно оттеснить, хунтят. Ну, здесь Трудовское наши отжали, э, ну, освободили от хунты, и сейчас пытаются Староигнатовку еще больше немножко расширить, уйти от стыла. Раньше была вот по стылу, если помните, по стылу линия фронта проходила. Вот здесь вот так. Вот. Немножко там провисла линия фронта. Здесь бои постоянно идут. Вот постоянные бои. Вот Толоковка нам опять показывает, что бои, и опять линия фронта, и опять там есть ополченцы опять. Хм. Ну а так, в принципе, видите, изменения по карте, они есть незначительные. Вот это меня смущает. Вот что тут хунта решила под, поддажать. Вот это меня очень смущает. Когда они обычно подходят вплотную, я просто помню по прошлому времени, если информация такая а, соответствует действительности, они сюда сразу подгоняют много реактивных систем и делают террор. Террор по городу серьезный террор. Вот это вот смущает. Здесь нужно наоборот, до, до прям Курахова и до Карловки. Вот сюда вот Карловка и Курахова. Вот, вот так вот. От, отнес, оттеснить ху, хунтят. Оттеснить этих гадов надо. Ну, с Горловкой все по-прежнему. Все по-прежнему. С Горловкой крайне, видите, блокпост на Майорске. Все стоит. С Горловкой все по-прежнему. Пантелеймоновка даже не показывается, это развязочный узел. Там просто блокпост, наверное, стоит и все. Ну и вот с Дебальцева, ну такая вот ситуация. Пока что неизменная. Вообще неизменная. Линия фронта сейчас, видите, при хунту отсюда нормально так атаковали. Она сюда перебросила значительные части. Теперь, может быть, отсюда поатакуют, да, с Кировского, с Михайловки, чтобы они обратно перебросили. Ну, им здесь недалеко, ребятам в обход, конечно, есть. Но если есть сейчас силы или освободятся от аэропорта какие-нибудь, и, и, может быть, сюда придут, там, Беркут, Оплот, отсюда поколбасить хунту. Вот Углегорск. Неоднократно делали, это обычный блокпост, там много хунты. Можно их, в принципе, там раскол... Э, разбивать. Разбивать, перемалывать. Ну, а вот, видите, по Луганской территории вот Народной Республики у Луганска, здесь нормально так отжали. Видите, раньше линия фронта проходила вот до сюда, по реке Северский Донец, теперь вот здесь. И вот старый Айдар. Хм. Где наступление? Мне подсказывают, обнови наступление. Не знаю, где наступление, ребят где с какой стороны. Вы увидели наступление. Давайте я поставлю за 12 часов. Может быть увижу стрелочки там с наступлением. Не видно наступлений нигде. И здесь не видно, и здесь. Нету. Ну да ладно. В общем, информация...